Aujourd'hui, il nous faut du lard, du parmesan, trois œufs et de délicieuses tagliatelles. Spécial dédicace à tous mes chéris, les ragazza et les ragazzi. Pour ton rancard avec Francesca, fais-lui une carbonara. On commence sans faire de zèle, fais bouillir de l'eau avec une pincée de sel. Coupe tranquille la pancetta et tu le mets dans une poêle sans ajouter de gras. Casse trois œufs dans un plat à côté, du parmesan fraîchement râpé. Mec, on n'est pas sur Rayuno, un peu de poivre, mais pas non trop Le lard qui cuit baigne dans le gras, spécial bisou pour la chicholina Les tagliatelles dans ce jacuzzi, comme une teuf chez Berlusconi. Avec plus de style que Mastroianni, verse ta sauce petit à petit. Vas-y, Bella, tu peux mettre tout, mélange tranquille, à feu très doux le secret de tous les gosbos Parmigiano Reggiano, un Chianti bien à l'ancienne, tu vas pécho toutes les italiennes